रूल्स है दीदी कि क्रॉस टॉकिंग नहीं करना हैंड अगर कुछ बोलना है तो हाथ ऊपर करो और हमेशा सच बोलो कभी झूठ मत बोलो अच्छे उच्चे बन के बैठो और हमेशा स्मार्ट पोजिशन में रहो रूल्स की जरूरत इसलिए क्योंकि रूल्स के बिना अगर बच्चों को पता नहीं होगा कि हमें ये ये करना है तो वो कर नहीं पाएंगे अगर रूल्स होंगे तो बच्चे चुपचाप बैठ के सुनेंगे और अगर रूल्स नहीं होंगे तो बच्चे इधर उधर ढूंढेंगे कुछ समझ की कोई बात नहीं सुनता था तो भैया की और सब जैसे शैतानी करते थे बुरी बुरी जैसे दीवारों पे स्क्रैच मारते थे चार्ट के टेप छुटाते थे ऐसे किसी में लड़ाइयाँ करवाते थे ऐसे पहले बिहेवियर था अब तो सब कुछ बदल गया अब तो बच्चों में मैनर्स आ गई अब कुछ नहीं करते वॉल वॉल को जैसे है वैसे ठीक रहने देते और अगर दूसरी क्लास में जाते हैं अभी पहले दूसरी क्लास में जाते थे तो वहाँ पे भी बहुत गलती करते थे तो अब दूसरी क्लास में जाते हैं तो चार्ट पेपर को छूते तक नहीं